Добрый день, уважаемые пользователи программы Турксофт. В данном видеоуроке мы поговорим с вами о возможностях подключения фискального регистратора Excelio. Для этого в сегодняшнем видеоуроке мы будем использовать топовую модель фискальный регистратор Excelio FP280. Нам необходимо его распечатать и подключить все провода, которые у него есть. То есть мы включаем кабель питания, мы подключаем дисплей покупателя, это вот этот вот маленький мониторчик. Обратите внимание, если вы его не подключите, фискальный регистратор работать не будет. Затем мы используем LAN кабель, витую пару для подключения к сети интернет. Это необходимо для того, чтобы он работал, то есть данный фискальный регистратор требует подключения к интернету. И соответственно само подключение к компьютеру в программе происходит через использование ком кабеля. Обратите внимание, что использование именно COM кабеля является обязательным условием. COM кабель необходимо подключать в COM порт. То есть это должен быть похожий разъем на именно вашем компьютере. Чаще всего на стационарных компьютерах COM порт есть, на ноутбуках это больше редкость. Поэтому для того, чтобы подключить его к стандартному ноутбуку, чаще всего используется переходник USB to COM. Переходники бывают разные, в данном видеоуроке мы рассмотрим использование вот такого вот переходника. Обратите внимание, что самая частая ошибка это когда сам фискальный регистратор включают напрямую в переходник. То есть не используя кабель, вставляют его вот таким вот образом. Независимо от того, какой у вас переходник используется, в таком режиме работать он не будет. Здесь между ними в обязательном порядке должен использоваться заводской кабель компорта. Включаем, подсоединяем, прикручиваем. Настоятельно рекомендуется именно прикручивать для надежности соединения. О том, что у вас работает интернет, будут мигать два индикатора – зеленый и оранжевый. Это значит, что соединение с интернетом установлено. Переходим к самому регистратору. Кнопка включения находится сбоку, в данном случае мы ее выключим и рассмотрим вариант того, как он заправляется. Здесь используется стандартная чек-лента, которая имеет ширину 58-57 мм. Единственное, что брать большие рулоны не рекомендуется в связи с тем, что может не влезть в лоток для загрузки. На самом фискальном регистраторе имеется обозначение того, как правильно укладывать бобину рулона. Размутанной стороной идет вниз и высовываем немного таким образом, чтобы накладывалась на зубчики. Закрываем крышку до упора, до щелчка. Все, фискальный регистратор заправленный. Включаем на клавишу сбоку, замигают индикаторы и вылезет чек, который отображает текущее состояние фискального регистратора. Здесь должно быть написано о том, что фискальный регистратор готов и не должно быть отметок о том, что не совпадает время или дата. Если время или дата не совпадает, значит необходимо через сервисную утилиту для фискального регистратора установить текущую дату и время. Это обязательное условие. В данном случае фискальный регистратор заправлен, проверим работу его механики. Как и любого принтера, проверяется с помощью клавиши FIT. Нажимаем один раз, должен вылазить чек дальше. Если это происходит, значит механика работает. Можно приступать к настройке самого регистратора непосредственно с операционной системой Windows. Для этого нам необходимо скачать архив Excel OFP 280, ссылку на который можно найти под данным видеоуроком, распаковать его. Данную папку настоятельно рекомендуем размещать в каталог с программой. Вырезаем. Берем ярлык программы TorqueSoft, выделяем левой кнопкой мышки, нажимаем правой кнопкой мышки «Расположение файла» и вставляем в каталог с программой. То же самое проделываем, если вы работаете в терминальном режиме. После того, когда мы скачали данный каталог, открываем папку Excel, здесь мы видим ряд файлов. Вам необходимо получить от своего поставщика файл библиотеки для операционной системы Windows, который будет внутри содержать в себе серийный номер фискального регистратора. Файлик библиотеки выглядит вот таким вот образом. Excel FP цифра лиц. Вот эта вот цифра 0 может быть разной. Если у вас к конкретному компьютеру подключается только один регистратор, этот файлик будет иметь FP0 лиц. Значение данной цифры не ключевое. Если у вас будет, например, 5 фискальных регистраторов, то будет 5 таких файликов FP0, FP1, FP2, FP3 и так далее. Все они должны храниться в одном и том же месте, именно в том месте, откуда будет происходить регистрация библиотеки. Это необходимо потому, что каждый раз при регистрации библиотеки в операционной системе будет происходить перезапись всех существующих. Таким образом, если вы вдруг замените просто один файлик, а не добавите его и перезапишите файл библиотеки, то текущий фискальный регистратор будет работать, а те регистраторы, которые вы устанавливали ранее, не будут работать из-за отсутствия библиотеки. Если вы приобретали фискальный регистратор в компании Turksoft, то вам предоставят этот файл библиотеки. Вы его помещаете в данный каталог, в данном случае с заменой этого файлика, например вот так, берем файлик, Копируем. Открываем нашу папку, вставляем файлик сюда, заменяем его. Для регистрации необходимо запустить файлик install, но регистрировать библиотеки в операционной системе может только тот пользователь, который обладает правами администратора. Поэтому необходимо выделить файлик install, нажать правую кнопку мышки и выбрать запуск от имени администратора. Если прошло все успешно, мы получим соответствующее сообщение. Нажимаем кнопочку ОК. Таким образом мы с вами зарегистрировали файл библиотеки. Дальше для того, чтобы нам проверить работу самого фискального регистратора, независимо от той программы, в которой вы будете работать, необходимо запустить тестовую утилиту. Запускаем Excel FP-тест. В данной утилите, как и в любой другой, нам необходимо выбрать правильный компорт и его скорость. Для того, чтобы определить, к какому компорту подключен ваш фискальный регистратор, нам необходимо подключить его к компьютеру. Если используется переходник, то установить необходимые драйвера на данный переходник, который вы используете. Затем заходим в мой компьютер правой кнопкой «Свойства» и открываем диспетчер устройства диспетчере устройств, если драйвера установлены успешно, то мы смотрим в раздел «Порты COM и LPT». Если драйвер на переходник установлен, то будет отображаться конкретное устройство. В нашем случае драйвера уже установлены, отображается устройство COM3. Если драйвер не установлен, то будет отображаться как неопознанное устройство. В этом случае вам необходимо обратиться к своему поставщику, у которого вы приобретали переходник, получить драйвера и установить их. Мы с вами определили, что у нас используется COM-порт 3. Сворачиваем. Это окно мы можем закрыть. Выбираем COM-3. Стандартная скорость по умолчанию для данного фискального регистратора 115-200. Если у вас низкая скорость интернет-соединения и вы используете работу в удаленном рабочем столе, то необходимо будет выставить скорость 19-200. Для использования утилиты нажимаем кнопку «Открыть порт». Если все успешно библиотека зарегистрирована, и вы обладаете правами администратора, внизу у нас отобразится информация о данном фискальном регистраторе. Отображается точная его модель, серийный номер и информация об завершении успешной операции. Обратите также внимание на то, что серийный номер вы можете сверить и должны сверить после того, когда вы зарегистрировали библиотеку с вашим серийным номером вашего фискального регистратора. Его можно посмотреть на донышке под самим регистратором. Для этого переворачиваем его, и вот мы видим наш серийный номер. Это вот эти вот значения отображаются на русском языке. Как видим, они совпадают. То есть библиотека была создана правильно и зарегистрирована правильно. Для того, чтобы проверить, что он действительно работает, необходимо распечатать X-отчет. Можно отпечатать Z-отчет, но после фискализации Z-отчет рекомендуется распечатывать один раз за смену, то есть один раз за 24 часа. Если вы не сняли Z-отчет в течение 72 часов, фискальный регистратор блокируется и его разблокировка возможна только с помощью фискальной службы. Снимать более чем 3 Z-отчета в день не рекомендуется. В этом случае фискальная служба может попросить вас написать объяснительную, в связи с чем было такое чрезмерное снятие Z-отчетов. Давайте попробуем напечатать X-отчет. Нажимаем кнопку X-отчет. Как мы видим, выходит печать X-отчета. Это говорит о том, что фискальный регистратор находится в рабочем состоянии. В данном чеке мы видим о том, что у нас указаны коды групп налогов, которые здесь есть. А, Б, В, Г, Д. И те процентные соотношения, которые туда заложены. В данном случае утилита FPTest служит только для проверки печати. Она не позволяет произвести какие-либо дополнительные настройки с данным фискальным регистратором. Нажимаем кнопку «Закрыть порт» для того, чтобы его освободить. Обратите внимание, что с com может работать только одна программа в один промежуток времени. То есть, если вы работаете с данной утилитой, то другая утилита или программа, например, TurkSoft, гибрид или Turksoft Desktop не смогут работать с данным компортом, потому что он будет занят другим приложением. Закрываем утилиту. Таким образом, мы с вами рассмотрели возможности подключения фискального регистратора в операционной системе Windows. На этом наш видеоурок завершен. Следите за обновлениями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.